Muy buenas Robianos, lo que tienes aquí es de Rifuridis en acción. Tuvimos la gran oportunidad de probarlo en París junto a sus creadores o desarrolladores, un grupo de estudiantes de una escuela de videojuegos y animación en 3D de París. Muy buena gente, nos pudimos echar alguna risa con, con ellos. Y bueno, nos contaron que se basan en un juegazo como Star Fox de Nintendo 64, por lo que se trata de un juego de naves bastante frenético donde la acción no, faltará, tal y como nos contaban sus, propios desarrolladores. Y qué deciros de lo que pude experimentar, motor Unity, muy muy fluido, una sensación indescriptible de velocidad. No me mareé en ningún momento, al contrario que en algún otro juego de naves. Bueno, en cuanto al manejo, en su versión final habrá seguramente dos formas de poder manejar el disparo. Una en la que la mirilla la podremos manejar con, el óculos, con el movimiento libre de nuestra cabeza y así apuntar y disparar. Y otra que es la que yo probé, la mirilla quedaba fija, entonces con el stick izquierdo podías manejar la nave, con el derecho podías disparar eh, metralleta o, misiles y bueno, tu cabeza quedaba libre para mirar a, cualquier punto de, la pantalla. Se puede apuntar bien y, la verdad que está bastante bien. Esperemos que pronto hagan pública una demo y, podamos testearla en condiciones. La, demo estaba muy, muy alfa, alfa, alfa, es lo que nos decían. De hecho, el, audio sonaba la música de Star Wars, o sea que tienen que trabajar un poquito aún en, terminar esta, esta demo. Este es el avance de, de Rift Uridis, próximamente para Oculus Rift y realidad virtual. Hasta otra, Robianos.